Всем здравствуйте! Меня зовут Елена Валерьянина. А, я участвую, напомню, что я участвую в проекте реалити-шоу «Я счастливчик», автором которого является «Желтый мужик». Значит, я в этом проекте учусь снимать видео и получаю при этом обратную связь. Значит, сегодня 17 э, сентября, время час дня, и я даю понимание, а, какая погода сегодня у нас в городе. Город Ленсаха, Якутия. Значит, погода 4 градуса, влажность. Вчера весь день шел дождь вечером. И э, я <laughs> на улицу, признаюсь, сегодня не выходила. Э, снимаю с окна, вот напротив нас там третья школа находится. А, вот. Значит, а, ну, по ощущениям холодно. Дети у меня пришли с улицы, сказали, носы у них были красные. Ну, а так, если одеваться по погоде, все будет э, ну, как бы нормально. Благодарю вас за просмотр. Если интересно, следите за нашими видео подписывайтесь на канал, ставьте лайк и следите за комментариями, которые дает нам э, специалист по съемкам видео. Всего доброго, до свидания.